Selamat sejahtera. Ini adalah update hari ke-31 di kebun. Saya dah lebih 2 minggu tak ada buat sebarang update. Jadi ini update dari hari ke-15. Seperti mana yang boleh lihat, House ni dah siap dah. Ada dinding, ada lantai dari batu dan nampaknya tinggal nak letak pam dan tangki sajalah. Thank dan kokopi pun semua dah siap 500 polybag dan di tepi ni ada nak tambah lagi 92 polybag lagi jadi jumlah nanti 592 tengok macam mana nanti mungkin boleh bagi cukup 600 so selain daripada itu baik-baik pun dah diletakkan jadi itulah ada dekat siaran ni sikit saja lagi. Jadi kita tengoklah nanti macam mana.